Вперед! Коммунисты шатов до таусен! Идут! Вражеская пехота! У ящиков! Перебить всех! Sowjetische Truppen! Мысли! Козлов! Уничтожить самоходный миномет! Коммунисты! Это не это шут! Немцы идут! Рядом с ящиками! Прикончите! Козлов! Уничтожить самоходный миномет! Придалось! Укрытие! Замочки! Черт! Я думал, нас тут просто учат! Помни, быстрее всего учишься в настоящем сражении.